без плати за з'єднання. Завітайте в магазин Лайф. Дізнайтеся про новий тариф Суперлайф на умовах договору. 0 копійок за хвилину на всі номери лайф, 50 копійок на всі інші номери в межах України. Без плати за з'єднання. Завітайте в магазин Лайф. От в такому е, розрізі. Завітайте в магазин Лайф.